ပါလီဇော့ပါအရခမီဒီယာက friendly ကိုဆိုလိုက်ပါတယ်အရခမီဒီယာကိုပြည်ထုံးနေတဲ့ဒီခိုင်းလူမျိုးဒီအလုံးနဲ့ရခိုင်မျိုးနွယ်စုအလုံးကျဲမှာပဂတိချမ်းသာစွာရှိခဲ့ပါတယ်လို့လဲသူတောင်းမိုက်တာပို့သလိုက်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်မနေ့1383ခုနိုင်ယုံလာဆက်ကိုရရှေရှိုင်ရခေါလာပိုင်း2020တခုတောက်ပြာနေအရခမီဒီယာ အင်တာဗျူးအစီအစဉ်ကိုစတင်လုပ်ဖို့ဖိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ကစီစဉ်တောင်ဆသူတော်လန်ထန်ဖိုက်ပြီးကကျွန်တော်နဲ့အတူအင်တာဗျူးအစီအစဉ်မှာပါဝင်ဖို့ရခိုင်ပြည်တောင်ကုန်းမြို့ကမဟာကရုဏာတော်ပညာရေးဖောင်ဒေးရှင်းဖောင်ဒေးရှင်းတည်ထောင်သူဥက္ကဋ္ဌမြို့သမီးဦးပြည်အောင်ခံမာရီဖိုက်ပါတယ်ပြည်အောင်ခံမာရီနဲ့အတူမိတ်ဆက်ပြီးကအင်တာဗျူးကိုစတင်လုပ်ဖို့ဖိုက်ပါတယ်အရခမီဒီယာက သတ်တာဝန်ခံကမထိုင်မဖတ်ပါလေတာလီဇောပါဆာမတာလီဇောပါဆရာတာလီဇောပါဟုတ်ပါတယ်ဆာမအခုဟုတ်ပါတယ်ဆာမကိုအဲ Facebook အကောင့်မှာလေးတို့အီယောင်ခံမာရီဆိုပြီးအဲတွေးရတယ်ဟိုမှာဟုတ်ပါအဲခါတော့မှာဒိုတဲ့ဆိုတီဥတဲ့ဆိုတီကိုဖြောက်ပြီးအီယောင်ဆိုတဲ့ title စကားလုံးတစ်လုံးကအဆင်တွေ့လိုက်ရတယ်ဒီကျွန်တော်တို့ site ထဲမှာဇာပိုင်ခံစားလိုက်ရတယ်ဆိုပြီး အဲပညာရေး foundation ကလည်း pride နဲ့ကအီယောင်ခံမာရီ pride တွေကနော်ဒီကဘာမှာ Nobel ဆုရလာတဲ့ Mother Teresa ကိုလိုက်ပြီးတော့ပို့ကြပါတယ်ဒီ Zabir Pride အဲအီယောင်ခံမာရီဆိုတဲ့စကားလုံးတော့အမတန်မှရခိုင်တမျိုးသားလုံးရဲ့သဘာဝဟန်သဘာဝနာမည်ရှိသူကိုလေဖြစ်ဆောင်ရရခိုင်ရနဲ့ရခိုင် community မပြောက်တဲ့နာမည်တစ်ခုဖိုက်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကအီယောင်ခံမာရီနဲ့အတူ mic service ရဲ့အီယောင်ခံမာရီ မဟာကရုဏာတို့ပညာရေးဖောင်ဒေးရှင်းကိုထူထောင်တဲ့ဥက္ကဋ္ဌအမျိုးသမီးလေးတယောက်အနေနဲ့ဒါမှအေယုံခံမာရီဆိုတဲ့ဘွေကိုခံယူလာပြီကဒါမှဇာတိနဲ့လာရှိမဟာကရုဏာတို့ပညာရေးဖောင်ဒေးရှင်းကိုထူထောင်ရခါဇာပိုင်အခါကိတိဖိုင်လာရတဲ့အခါကိတိကိုဇာပိုင်ကြိုဖက်ခရဲဆိုကိုအပရိစုံခေါအရခမီဒီယာပရိသတိကိုမိုက်ဆပ်ပြပါတာမှာဟုတ်ပါတယ်မိဖပြည်သူပေါင်းအလုံးတာလီစွာပါကျွမ်းကတော့ တန်တွဲမျိုးနယ်အဆုံးဂွားမျိုးနယ်အစနေနမိတ်ကြက်တီကျွန်းရွာသူထိပ်ပါရင်ဒီအတွက်နဲ့ဒေတိယစကောတန်တွဲဒေတိယစကောနဲ့ပြောရဖို့တန်တွဲဒေတိယစကောပါနေဖို့ဖြစ်တဲ့အတွက်ပထမဦးဆုံးကြိုတင်လို့နားလည်ပြီးဖို့တောင်းဆိုပါတယ်တဲ့အကျွန်တော်ကျက်တီကျွန်းရွာဆိုတာမူလတန်းရရှိပါတယ်အငေကဒီကိအလေတန်းကို အတော့နမိုင်အပြန်နမိုင်ခချင်းရှောက်တဲကိုလေးမိန်လမ်းလျှောက်လို့ကြောင်တက်ခါရပါတယ်အလေတန်းကိုပါဒီအလေတန်းကိုတက်ပြီးခေဒီအလေတန်းရေးဒုက္ခတွေကိုဟိုစိမ့်စုံမိပြီးခေရေးအငယ်ရှိကပင်ဒီပညာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးခေအခက်ခဲကြနေလူတိအားလုံးကိုဒီကိုကိုတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်အချိန်မှာကိုညီလောဖို့ဆိုရင်စိတ်ဆန္ဒကအငယ်ရှိရပဲရှိပါတယ်ဒီနဲ့ပဲဟို အထက်တန်းအောင်ဝိခကလေးတို့အာဒီဝေးတင်တဲ့ကတို့ဟိုတက်ဖို့ပညာရေးကိုအခက်ခဲကြနေလူတိုင်းကိုကိုညီဖို့ဆိုရင်စန္ဒာကအငယ်ရှိရပဲရှိကားပါရဲ့။ရပြီးကဒီလက်ရှိပညာရေးဖောင်ဒေးရှင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးက အာဒီရခိုင်အနေထားရခိုင်နိုင်ငံရဲ့အနေထားနဲ့ပတ်သက်ပါရဲ့အပိုင်းထူထောင်လာရရဲ့ခါထူထောင်လာရရဲ့သဘောကတော့ကဒီ2019ပါနော်2019မှာအော်ဒီရခိုင်ပြည်မြောက်ဘက်ဒေသအော်ရသေးတောင်မြို့နယ်ကြောက်တန်းကျေးရွာကြောက်တန်းကျေးရွာမှာအဲကြောက်တန်းကျေးရွာမှာဖြစ်ပျက်ခဲ့လူတင်မှုလို့စာတင်ကျောင်းထဲမှာလူတင်မှုဖြစ်ပြီးခဲ့ ဒီမှာကြေးရွာကိုပိတ်ပိတ်ဆို့ဖန်စီဆက်စင်းနေတဲ့အချိန်ဒီပြပြန်ဖွင့်ပေးလိုက်တဲ့အခါပြည်သူတိရေးကနေတောင်ကုန်းမြို့သို့ဒီကိုအကျွမ်းနေတောင်ကုန်းမြို့သို့ပြောင်းရွှေ့လိုက်စိတ်ဆောင်လာကတည်းပါနော်ပြေးပြေးဆောင်လာကတည်းလေးစင်နဲ့တူးကြော်ကြော်ပြေးဆောင်လာကပါတယ်ပြေးဆောင်လာကတည်းကရေးဟာကပထမဦးဆုံးပါတယ်ဒီပြေးဆောင် ရဲ့ကဒီတိုးတိမပါလာရဲ့ကိုညီဖို့ပါတက်တက်မှာအာဒီဟွာတိကိုလည်းတော့ဒီအလှခံတိကိုလည်းပိတ်ပင်ထားပါတယ်လူခံတိကိုပိတ်ပင်ထားရဲ့ကနှစ်ယောက်ပုလေးလူခံလို့မရသုံးယောက်ပုခံလို့မရဒီတယောက်တလန့်စီဝင်လို့တယောက်ဒီကိုခမောက်ကိုဆောင်းလို့တအိမ်တက်စင်းဒီတုံးပိုင်တုံးပြီးနာကျွေးခါရပါတယ်ပြောကိုလည်းတော့ေကျွေးခပ်ပြီးကေနောက်သူရှောင်းတဲ့ချိန်ရောက်လာရဲ့ကသူ့မှာပါလာရဲ့အရှိတိ၄၅၆တန်းခနိုက်တန်း ခနိုင်တာအရှိလေးပါပါတယ်ဒီကြာစာတိအငယ်ရှိတိပါဒီခါလဲသူရေးသူကိုလဲသူကြောင်းထားပြီးရင်လည်းဒီတိုးချီကနေတဆင့်ကိုရိုးတေဖက်မှာဒွါရတီဖက်မှာအာဒီစိတ်ပွေးမမြင်ဘူးစိတ်ပွေးမရှိသေးတော့လည်းပဲတိုးတယ်ကိုလောလို့ကိုကအကူညီပေးလိုက်တဲ့ချိန်မှာစိတ်ရဲ့အာစိတ်ပွေးရဲ့အရေးကြီးစိတ်ပွေးမှာခံစားရဟာဒီရေးမှာလက်တွေ့ကြုံလာတဲ့လူတီရပိုင်လူတီနဲ့ထိတွေ့တဲ့အခါမှာ ဒီပိုင်းဒီကိုရိုးမျိုးကိုရိုးအမျိုးတီးတင်းမှာမျိုးဆက်ရှည်တီးဟာဒီစိတ်ချုံစခန်းတွေတင်းမှာပညာမသင်ကြားပဲနဲ့ရတတ်နေပြီကေအခက်ခဲပေါင်းများများစွာနဲ့ကြုံနေရရေဆိုတော့တို့ရှိရတစ်ဆင့်ကိုကကြားသိရရေအချိန်မှာပထမဦးဆုံးကိုကဒီဟိုဒီဖက်ကိုပြောင်းရွှေ့လို့ပညာသင်လို့တင့်တော်ပါဘူးလားဆိုပြီးကေအဲအကျွမ်းကားဆိုကေပြောပစို့ဒီ AASC ဒါရခိုင်တမျိုးတော်လို့ညီညွတ်ရေးကော်မတီအဲဝင်တဲဥပါဟိုပါရခိုင်တမျိုးတော်လို့ညီညွတ်ရေးကော်မတီဆိုရဲမြို့နယ်တိုင်းမှာရှိပါတယ်19မြို့နယ်မှာရှိပါတယ်အဲဆက်ခေါမြို့နယ်ကဟောအလုံးကိုယ်စလေရောက်တက်တိပါရခိုင်19မြို့နယ်လုံးမှာမမကဟိုအိမ်တယောက်ထိပါဒီတောင်ကုန်းမြို့နယ်ကိုယ်စလေဖြစ်နေမမတယောက်ထိပါပါတယ်ဒီကေကိုအပေါ်စီမှာဟိုဆရာတိလီတာတိဖြစ်တယ်ဟိုစစ်တွေမျိုးအာဆရာဥခင်မောင်ကြီး အာစစ်တွေမျိုးရှင်းနေဆရာဥတာပွင့်အာဒီကြောက်တော်ဆရာဒေါက်တာထွန်းအေးတို့ကိုတိုင်ပေးပြီးကဆရာ different different ဒီဘက်ကိုရွှေ့ပြောင်းလို့ပညာသင်ပေးလို့ရှိခဲ့ဒေရှိတိဟာလက်နဲ့လက်နဲ့ကီကီဆန်ကြားလို့လေထိလို့လည်းမတည်နိုင်ပါဒီနောက်ဆုံးပိတ်မှာရေးလောက်လောက်တတိဟိုလက်နဲ့ကြီးကြားလို့တော်လကောင်တိုက်ပွဲထဲမှာတော်ကောင်ဖမ်းဆီးနှိပ်စက်ရွဲတော်လကောင်စစ်စစ်စစ်စင်းနဲ့တီကြရရဲ့ဖြစ်ပျက်တိကိုကိုက မီဒီယာမပိတ်ခင်လေးမှာမြင်ရရကဟိုကိုစေနေတလောက်စေဖို့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဆရာဦးအတိုင်းပဲကဆရာဦးခွင့်ပြုပါတယ်ခွင့်ပြုတဲ့အခါမှာပထမဒီတောင်ကုန်းမြို့မှာအာဒီပထမကြိုးကြောက်ခွင်းမှာစိတ်ဆောင်ကိုတီရောက်လာရခါမှာအော်ဒီအစိုးရကဒီဥညီဘူး NLD အစိုးရလက်ထက်မှာအာဒီဒီအလှခံတီးကိုပိတ်ပင်ထားရခါကိုကရလိုမျိုးတိန်တက်ဆင်းတောင်းလို့ရလိုမျိုးကျွေးကျွေးနေတဲ့အချိန်မှာ energy ဝင်းရသူတီကလည်းအတိုက်ခံတိတဝါမြောက်ခပါကြီးခါအာဟိုလောက်ဟိုလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနဲ့တိုက်လာလို့ဆက်စီကပါကြီးတခုလေးတော့မတင်ကားရမရှိပါမလားဆရာရိခါပြီကမှဒီအတိုက်ခံမြော့ရဲ့အတွက်နဲ့ကြောင့်ကိုကအရှိတိကိုခေါ်ခါတောင်ကုန်းမြို့မှာမလုပ်ဘဲနဲ့တန်ရွဲ့ခရိုင်အနေနဲ့သုံးမြို့နယ်ဆိုကေ AS ရကိုစလဲသုံးဦးရှိနေပါဘူးကွာမြို့နယ်မှာတူတန်ရွဲ့မှာတူရှိနေပါဘူး အေးကြော်မှာဆို၃ယောက်ဝိုင်းလို့လုပ်ဖို့အတိုက်ခံမျိုးရဲ့အတွက်နဲ့ကြပထမနှစ်2019 2020ပညာသင်နှစ်ကိုတန်တွဲမှာစခါပါရဆရာရေကြီးကရေအကိုကြီးတိဝင်းရံလို့တန်တွဲမှာလည်းသူလောက်ခပါရတန်ထဲမှာလောက်ခပြီးခဲ့ဒီကဒီမြမတက်မတော်နဲ့ရခိုင်တက်တော်နဲ့တိုက်ပွဲတရားလဲဆက်လက်ပြင်းထန်နေဆိုကဟိုဒီမနှစ်က2020 2021မှာလဲသူဒီတောင်ကုန်းမြို့သို့ပြောင်းရွှေ့ပနာအတိုက်ခံဒီအေးလောက် အရင်စရောက်ခါလောက်မရှိရလေပါပါဆရာမရှိခါမနှစ်ကဆိုခဲ့2020 2021ပညာသင်တဲ့ကိုမနှစ်ကလေးခေါ်လို့ထောက်ခါပါဆရာဒီမှာမနှစ်ကလေးခေါ်လို့ထောက်ခါရေကိုမာကဟိုအမြေနေအပိုင်းလည်းမရှိတဲ့ပိုင်းဟိုငှော်လို့တန်းလို့ထောက်ရပါတယ်အဲအင်လာခါဟာ တလားကိုနှိမ့်သိမ့်ကြရဲနှိမ့်သိမ့်ကြကဆေလာဆိုကေဥပမာ20ကျော်လောက်ခိုက်ပါဆရာဒီကရေးပိုင်စာဝဲနေရဲ့အခက်အခဲဒီတာသမီတိကိုကျွေးဖို့ရတာသမီတိကြမ်းပါရဲ့မနေ့ကဆိုလေတို့48ဦးပါဆရာအာကြမ်းပါရဲ့တင်းနဲ့အော်လုံးဆိုကေတလားကိုသိမ့်ပေါင်း40ခေါက်သိမ့်လောက်40ခဏသိမ့်လောက်ကုန်ပါဆရာရကဆန်းဟာအလူရှင်တက်တက်အလူရှင်တိတက်ဒီပိုင်းလာလာလူကတိလို့ပါမဟုတ်ကေ90ကျော်ပါဘူးဆရာ တကယ်မနှစ်ကတော့ကအာရခိုင်တပ်တော်နဲ့မြန်မာတပ်မတော်ကြားမှာသဘောတူညီမှုနဲ့စစ်ပွဲတိရန်နာလိုက်ခါမှာခဏရှိတော့မိဖပါတို့အောက်မေ့ပြပြန်လွှတ်လိုက်ပါတယ်။ညဒီနှစ်ကပြန်လာခဲ့အတိုက်တိပါပါလာပါရဲ့ဆရာ။အတိုက်တိပါပါလာပါရဲ့။အင်းနှစ်ကတော့ကကြောင်လာခါတိဒီအိမ်ငှောက်ဖို့လာခါတိလည်းတို့ဗန္နာရင်ဝင်မတောင်းတင်းပါဆရာ။မတောင်းတင်းခါဆိုခဲ့အရှင်ဖျော်တို့ရှိမှာဒီကြောင်ပြီးဒီကြောင်ပတ်လို့ရှောက်ကြည့်ကတခြားကြောင်တိမှာကြားရင် ပြီးရှင်ကရဲ့နေရာထိုင်ခင်းမလုံလောက်တဲ့အတွက်နဲ့ဒီခြေခြေဝန်းဝန်းရှိရဲ့ဒီတောင်ကုန်းမျိုးရှောင်းကောက်ရက်ွက်မင်းချောင်းမှာအော်ဒီမင်းချောင်းကဆာတော်ကြီးကနေရာပြီးလို့အခုမင်းချောင်းမှာအော်အရှိတိကိုထော်လို့ဟိုစာဝတ်နေရကတော့ပြပါရဲ့ဆရာအခုကတော့ပါအေးအလုံးကြောင်းတွင်တက်ကပ်ပါရဲ့ အလုံးကြောင်းတွင်းတက်နေကြပါရဲ့အာရေပြင်ပကဆိုပေအာ9ရောက်ဝရှိပါရဲ့စုစုပေါင်း39ဦးရှိပါရဲ့ဆရာဟုတ်ပါရဲ့ဟုတ်ပါရဲ့ဆရာအခုပိုင်းအခြေတော်အဲဆာမမဟာကရုဏာတော်ပညာရေးဖောင်ဒေးရှင်းကိုတတ်တောင်တည်ထောင်လာတဲ့အမျိုးသမီးကြီးတူဖိုက်တင်တဲ့အငိမ့်အဲစိုက်ဘေးရှောင်အရှိတိကိုပညာတက်ဖို့အတွက်ဒုက္ခပေါင်းစုံခံခါရတယ် ဒုက္ခတိကုတုဖရခရရီနေရာစောက်ဝဲနေတဲ့အဲကျူရှန်ညာကြောင့်ကပေါ့အစာအလုံးအစာစရရာတာဝန်ယူခရရီဘတူပရတိရာတော်လေသူပိုဘရီရဲ့ဆာမကိုလေးစားပါရယ်ဆာမရဲ့အီယောင်ဆိုရင်ဆာမရီဆိုမာသာထရေဇာပိုင်ဂုံဘုံနဲ့အတူရခိုင်အမျိုးသမီးစေတနာဝါသနာအနိုင်နာဆိုရင်နာသုံးနာနဲ့အညီ လူသားအလုံးကိုကေတောင်းနိုင်မဟာကရုဏာတူ foundation နာမည်နဲ့အညီမဟာကရုဏာတူစိုက်နှလုံးနဲ့မိထာဝရအောင်မကိုလေးဆူတောင်းပါရဲအခုဆရာမရပိုင်အခါကိတိကိုဖက်သက်လာတဲ့ကဇာတခုကိုလိုက်ပြီးအတော့ပူပါလေအဲတောင်ကောင်းမလို့ဇာတိ Friday အပြာဆရာ Friday ပွင့်လင်းလာရဲဆရာရွှေရတောင်ကောင်းကိုအတော့ပူပါဆရာရဲ့ကဗျာထင်းမှာအာတိပါပါမိုးကံပလာနမောင်လာလေ creative proper လာလေလေမနောမြန်မာစကားဗနာရိစာကျွန်တော်ကရခိုင်မှာခိုက်တော့မြန်မာစကားဗနာဆိုရင်မိုးကံပလာနတ်မောင်လာလေကြေတွေပြိုးပြက်လက်လေလေဆိုရင်ကဗျာစာသရှိတယ်ကျွန်တော်တတိရလိုက်ပါတယ်မိုးကံပလာဆိုတာဘလောက်ပေါ်နတ်မောင်ပြီးကလာလာ creation ကြီးကတော့မိုက်တော့မိုက်တော့သူ့တဘာဝရဲ့အလောင်းရောင်နဲ့အန်တုနေကိုဆိုရင်ဓမ္မရဲ့ရန်တော်ကစေတနာအနိုင်နာဝါသနာအေသုံးနာနဲ့ပုစိတရဲ့ဓမ္မမဟာကရုဏာတို့ပညာရဲ့ foundation အခါခဲကို Tofrela uzuge she tong sena koya go ti muze thare lo tumare tamare motta zo ya she ko thmon jura re zifura re wot khana re ya she ko paisa ti ko ma sa ti ma chong go chong ma a brand anai de ja computer na ဆိုင်တဲ့လူကို computer စာနဲ့ဆိုင်တဲ့လူကိုစာထိမှလည်းညာကြောင့်စာတိတိတန်ငှပြီးထားရပါတယ်ကလာမနေပြီးကမြန်မာအနည်းဆုံး3-5ဆင်လင်းဘတ်ကိုကြားတယ်ဟုတ်လားတေတနာရှောင်းကရုဏာရှောင်းတိ နိုင်ငံတကာကစပွန်ဆာပြုဖို့လူတွေရှိတယ်လေတော့အီအောင်ခံမာရီနဲ့ထပ်ပြုပြီးရင်ရခိုင်တမျိုးသားလုံးစိုက်ပေးဆောင်အရှိတိပညာရေးကဝါဒီပြပရိကေသူရေပညာပံကလုံမှုတွေကိုဖေးကိုင်ခံရမှုတွေကခံလွှဲနိုင်ပါစေဆုတောင်းပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဆရာမရပါစို့ဒီအရှိတုံးစေကြကိုအခုဆရာမကဇာနတန်ဇာနတန်အရှိတိပါပရိကေအပါတွေကဇာလောက်ပါလေ ဒီအရှိတိကဇာတိကတောင်ငုတ်ကပါလားမဟုတ်တန်တွဲကပါလားစကားစကားပါလားဒါမှတစ်ခေါက်ရှိရှံပရပြပါအော်ဟုတ်ပါရဲ့ဒီဒီုံတို့စာလို့ခေါ်လောက်ကပဲဒီစာလောက်ကပဲဒီကြောက်တန်းကအေဗန်ဖက်ကိုပြေးလာရဲ့စိတ်ချုံ52ဦးကျော်နဲ့စာခပါမှာဆရာဒီကေတိုးတီဟိုပြောရဲ့တယိုတီဘကတေးရရဲ့အတွက်နဲ့ကြောက်ခေါ်လိုက်စပါရဲ့ဘူတီတောင်မျိုးနဲ့ရတိတောင်မျိုးနဲ့မြောက်ဦးမျိုးနဲ့သုံးမျိုးနဲ့ပါ ပထမနှစ်က2019-2020မှာကြာလို့ရှိခဲ့တယ်။ပုံတော်ကျွမ်းမြို့နယ်ရသေးတောင်မြို့နယ်ဘူးတိတောင်မြို့နယ်သုံးမြို့နယ်ပါရှာ။အခုအင်းထဲမှာတော့ကရသေးတောင်မြို့နယ်ဘူးတိတောင်မြို့နယ်မြောက်ဦးမြို့နယ်ဒီသုံးမြို့နယ်ကပါရှာ။အာအလုံးစိတ်ရှုံအရှိတီကိုပဲညီမရှိဒီဘက်ကိုပြောင်းလို့ရနိုင်တဲ့လောက်တာဝန်ယူဆွဲတင်ပြီးနေစားပါရှာ။ပို့လို့ရေဖက်မှာကအာအရှင်နေတိခက်ခဲလို့ပါလေ။စိုက်ရေး စိတ်ဓာတ်ပေးနေရမိဖတီရဲ့သောသမီတီကပို့လို့အမျိုးသားလုံးဒီအရေးကြီးတယ်အမျိုးသားလည်းအရေးကြီးတာတော့ဒီစိတ်စိတ်ရှောင်မှာဒီစိတ်ဓာတ်ပေးနေရမိဖတီမှာဒီပညာရေးပြတ်တောက်လောလမ်းမယ်လို့ဒီပိုင်ဒီဘက်ကိုပြောင်းရွှေ့လို့အလုံးမိုက်တမ်မတိရင်းမှာလက်နေကြီးလက်နေကြီးကိစ္စမတိကိုရိုးခေါ်ယူထားရဲ့အတွက်နဲ့ပဲရနိုင်တဲ့လောက်ကိုမျိုးဆက်တီကိုဆွဲတင်နေရှင်ပြိုင်ပါရစား ဟုတ်ပါတယ်ကျေးဇူးတောင်းပါတယ်။ကျေးတောင်းဝင်နေဟုတ်ပါတယ်ဆရာ။အဲဆာမ proper ရတော့နော်။ရခိုင်ပြည်တောင်ကုန်းမြို့မှာနေတန်တွေးကွာနေခါအဲဇာတိဖိုက်တွေဆာမတူကအမတန်မှဒီဘက်ကရတိတောင်ဘူးတိတောင်ဘုံလာကျဲမရဦးဆိုရဲအကစိုက်ပေးဆောင်အစီအပြုတယ်။ဦးဘရိကေအပေမွေးစေဘရိကေပညာပန်ကရရဲ့ college ကဆာမကိုထက်ဆောင် လေစားကောင်း program လုပ်ပါတယ်အေးကျွန်တော်တို့ကဗျာဆရာဆရာအောင်စုံကနေပြီးမိခန်အောင်ပန်ကရရှာဆိုတဲ့ကဗျာတစ်ပုဒ်ကိုကျွန်တော်ဟောဖို့ပညာရနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆိုတာသဘာဝကိုအမိနဲ့တူတယ်လို့အေးကဗျာဆရာကြီးဆရာအောင်စုံကတန်ဆာခပါဆရာမကိုလည်းတော့ယောအရှိတိကအီယုံလို့ခေါ်တာအမိကြီးတော့အကူကဲ့တဲ့ယုံကြည်ခဲ့တဲ့တန်းဆာလာယုံကြည်မှုတွေဟောင်းတန်ပါစီလို့ဆရာအောင်စုံက grand grand grand grand တိုင်းရဆိုင်ဆိုင်ဆန်းဆန်း ဘူသူစွမ်းတာမာမရမိုင်မရအီရိုမာကဌာနသာစီငါမိတ်သိဤခတ်ထေဝကရစွဲခွန်အားလေးမရမရမောင်ရနှောင်းဖွေးရိုက်ခနှောင်းဖွေးရိုက်စင်းနိုင်အမ်ဖွေး approach ကျေတာရိုက်တွေပိုက်တော့မရသမုတ်မှာငါမာတိုင်နတ်စွာဂံဖီပညာဆိုဒီလွားလွားဖွေးရွ ညိတ်ဆို့မဆတောင်ဝေရန်ကစန်တလွက်ကွန်ကတော့လှန်ပြဂရိုင်းသန်ဂရေရှာငါမေဖော့ဤတရာခဖုကျသရီဒီလို့ရခိုင်ကျေလကဗျာတိမှာပြပခပါတယ်တဘာဝကိုအမိမ့်ပိုင်နိုင်ခရပိုင်းလူသားရှိသည့်ရခိုင်မျိုးစားတိုက်ရှိသည့်ရခိုင်စိုက်ပေးရှောင်ဖြစ်သည့်စိုက်ဒန်ရာရနေနဖစိုက်ပွဲဂရမဒန်ရာ အနာတရနာကြီးရှတိနမြရေတိနသူရှုံးစီရပုဒိကိုအောင်ပြိကေသရမကညောအရှိတိကိုဒုံဒကမှုစေထားတယ်ကွနဂန်တဝန်တွန်လောက်တဲ့အလုပ်ကိုလုပ်တယ်ကွနအာရခမီဒီယာကလည်းသရမကိုအပြင်ပုဒိကအင်တာဗျူးကဖိုက်ပါတယ်သူသရမမှာလွယ်နေဆိုတော့ဒီကိုလေကောနောက်ထပ်အစ္စလာမနဲ့ပဲသက်လို့အွန်လိုင်းထားကအလူရှောင်းတီတို့၎င်းညောအရှိတယောက်ရှောင်းတယောက်ရှောင်းစီဘဝတိကိုတာဝန်ယူကိုအရှိရှိတယ်ဆိုတော့ ဓမ္မယောအရှိတိတွေပညာကောင်တွေအတန်အတိကိုတစ်ခေါက်ရှိ program program ကပါဇာနတက်ဇာနတတ်ပါလေ39ဥမှာပါလေဆရာ39ဥမှာ35ဥက35ဥကဟောပါအော်လုံး10တန်းပါ10တန်းစနစ်ဟောင်းပါစနိတ်တိတ်အရှိ၄ဥရာရှိပါရဲ့ဆရာအော်လုံး10တန်းပါအော်လုံးတို့အရေးကြီးနေပါတယ်ဒီစနိတ်ဟောင်းက ဆုံးအဆုံးတတ်ဖွယ်ရဖြစ်တဲ့အတွက်နဲ့ကြောင့်စနေဟောင်းတိကိုဦးစားပေးလို့ခေါ်ပါဆရာဒီအဆင့်တစ်ခုကိုကြော်လောက်အောင်လုပ်ပါလေဆရာအဲဘိမ့်ပါဒီအဓိကလိုအပ်နေရတာတော့ကအဖြစ်ရှင်ဆုံးဆန္ဒတော့ကအေရှတိဟာဟိုဒီအကျွမ်းရောမှာဒီအခိုင်တမျိုးတော်လုံးကိုကျမကိုကိုဖန်တီးခွင့်မရနိုင်တဲ့အပိုင်ကိုညီအားဖို့ဆရာပါဆရာရေးအတွက်နဲ့နေရာထိုင်ခင်း အတိတကျလိုပါရဲ့ဆရာအဲကိုရောတဲ့အာပညာရေးဖောင်ဒေးရှင်းပိုင်တီဖြစ်စေတည်းရခိုင်တမျိုးသောလုံးစာသူမဆိုခုံတော့လို့ရရင်မြေခွက်တစ်ခွက်ရှည်လောက်အပိုင်လို့ရှင်ပါရဲ့ဆရာမြေခွက်တစ်ခွက်ရှည်ပိုင်လို့ရှိခဲ့ကြီးအေးရှည်တီကိုမျိုးကြီးပြိုးထောင်နေပါဘူးဆရာနေရထိုင်ခဲ့အကြတဲ့ကြောင့်လူဘရိတ်လောဟာမျိုးတွေကင်းလို့တော့ပါဘူးထောက်ပံ့ကူညီဖို့လူချိဖို့ဆိုတော့အေးချက်မကတာဝန်ထမ်းဆောင်ခြင်းပါရဲ့ဆရာ တာဝန်ကားတို့ကကိုကိုကိုရခိုင်သားတိုင်းမှာတာဝန်ရှိရဆိုရင်ယူဆချက်နဲ့စာသူလေးပြီးရတာဝန်မဟုတ်ဘဲနဲ့ကို့အသင်းနဲ့ကိုလုံးလိုက်စားပါဆရာဟုတ်ပါတယ်ကျေးဇူးတော်ပါတယ်ဆရာမအမတန်မကောင်းရစကားဒီနဲ့အမတန်မညွန်လွန်ရှော့ခရစ်ဇွန်နဲ့ရခိုင်တမျိုးသားလုံးရှင်းမှာဒုက္ခကြနေတဲ့အရှိတီကိုထိုက်ပညာတက်စီကိုအတွန်းနဲ့တွန်းစွန်းတမန်ကိုကျိုးစွန်းအနိုင်နဲ့ခံပြီး KCP ချရပိုင် ဆရာမရဲ့အခက်ခဲတိကိုလည်းအာရခမီဒီယာကနေပြီးတဆောင်ပြနေကြတယ်ပရိသတ်ဒီအလုံးပြပါဘူးအဲတောင်ကုန်းမြို့ထင်းမှာသမိုင်းတော်ရီတောင်ကုန်းရခိုင်တမျိုးသားလုံးဤတန်တိုင်းပိုင်ကာရင်စီထရီတောင်ကုန်းရေရေတောက်ကြာရီဝက်ဘိုကျူတူဤဇာတိရှောက်ွေတောင်ကုန်းကဗျာဆရာဆရာရွှေရာဤဇာတိရှောက်ွေတောင်ကုန်းဆရာမဤဤယုံခံမာရီဇာတိရှောက်ွေတောင်ကုန်းဒေါက်တာဆရာဦးအေဂျိုဤ ဓာတိရှာဂရိတောင်ကိုဖိုက်ပါတယ်ရခိုင်သမိုင်းထဲမှာတူလန်လေးကိုစတ်တောင်ပြီးကြီးနေရှိကိုစတ်တောင်တူလန်ခါရကြောက်ရွယ်ဘိုဂျိုတွီဓာတိတောင်ကုန်းဆိုလဲမမှားပါအေးတောင်ကုန်းမှာရှိလူတွေလူတိတွေစေတနာဝါသနာအသုံးနာနဲ့ရှားရှားပပရခိုင်အမျိုးကြီးအမျိုးရခိုင်အမျိုးသမီးတယောက်ပြည့်အီယောင်ခံမာရီဆိုရယ်သရမိုင်းစေတနာနဲ့သရမိုင်းညွန်မဲရှာတိကိုလည်း အာရခမီဒီယာကတဆောင်ပြည့်စုံနိုင်ခဲ့ဒီပရိသတ်ကြီးစေတနာရှောင်တို့အလုံးပြနိုင်ခဲ့ပါစီလို့အဲဆောင်ထူတောင်းပါရယ်ဆရာမမှာမင်းနေရာလိုနေပါရယ်ကြောင်းတီးထားဖို့လိုဆရာမကိုရခိုင်တမျိုးသားလုံးကလောက်ပိုင်ခွန်တီစေတနာရှောင်တို့ကဥပ္ပမုံရပရဆိုရစေတနာသုံးတယ်နဲ့လူတန်းပြီးကေကုညီပြီးခဲ့ဖို့ဆိုကေအီယောင်ရွန်ဖက်တီဆိုတာအဂရိတန်ဖိုက်ပြီးကေအီယောင်မှာအာတီအန်တီရောက်လာပြီးကေပညာမသာနိုင်တဲ့စိုက်ပိရှောင်းအရှိတီကို တာဝန်ယူလာဖို့လေလေဟုတ်ပါတယ်။ရအတွက်နဲ့အီယောင်ခရမာရီကိုဖတ်သွေဆောင်လေအီယောင်ခရမာရီဖုန်နိုင်ဘက်ကပြပနိုင်ငံကစားဖို့ဆိုကေသူများသူများကိုငါပြတွန်းကစားဖို့ဆိုကေသူများကိုရှိုက်ကိုသုံးနိုင်သုံးနိုင်သုံးတိုက်သုံးနောက်တစ်ခေါက်ပြပါမယ်။အီယောင်ခရမာရီဖုန်နိုင်ဘက်ကသူများကိုရှိုက်ကိုသုံးနိုင်သုံးနိုင်သုံးတိုက်သုံးဖိုက်ပါလေ။ချောင်းကောက်ချောင်းကောက်ရဲကွာမန်ကြောင်ဖုန်တို့ကြီးကြောင် တောင်ကုန်းမြို့မှာပြုလိုက်သာမကိုမနော်ရအတွက်နဲ့ဒွါရဝတီဤစာဆိုရှန်ဆိုရင်မင်းကိုလည်းအတော့ပူလောက်ပါတယ်ဂန္ဓဝံတွန်ရအလုတ်တိကိုလုတ်တယ်လူတိစွာဓာတုခါလဲလူတီလာကလေးနာမည်မသိပါညတော့နဲ့ဆာမိုင်းအေဘရိုက်တာလုပ်ငန်းနဲ့အေပိုင်ကိုမလို့နေကိုရဲရွာကိုဆွေမျိုးတိမဟုတ်ပင်နဲ့ကိုနဲ့မိုင်ပေါင်းများစွာဝိကွာရီတောင်ပိုင်းနဲ့မြောက်ပိုင်းဆိုရပိုင်း အမတဲမဝိကွာတွေနေတာကရခိုင်တပ်ပြုသမင်းပြုရှိတိကိုအင်ဒီရအထားတိုက်ခသူရဲ့ဘဝဂုံတိုက်ခတိကိုတေစီရောနီတောက်ချောက်ပြိကအမိန်နဲ့မခါထောင်းရှိတကောင်ဖောက်ရှိတကောင်မကြိုက်ရအောင်ရိုးကမဖိုက်ရအောင်ကာကွယ်တောက်ချောက်ပြိဒါမှလည်းအဝရကျန်တာကျမ်းမှာရှင်းတာပါစီအထမကပရာဟိတတိကိုလုံနိုင်ပါသလိုသူတောင်ရနဲ့ဒါမှရခိုင်ပြည်သူတိကိုနောက်ဆုံးအနေနဲ့ဒါတခုပါကရဆောင်ပါလေဒါမှကိုအရင်ခေါက်လူကားရဲ့လူဆောင်တိကို၎င်း အသက်အသက်အလူပြလာဖို့ကုညီလာဖို့ဒီပဲပုဂ္ဂိုလ်သူပုဂ္ဂိုလ် ready ပေါ်လာတယ်ဒါမှအနေနဲ့နောက်ဆုံးအမှစကား program ပြပါဟုတ်ပါရဲ့မမမကရရှင်ဟာတော့ပါအခုဆိုရင်အာတဲ့စွန့်လွှတ်စဉ်းစားပါရင်နော်တခုကိုလိုချင်ကြတော့တခုကိုစွန့်လွှတ်ရရေဆိုတာပိုင်ကိုယ့်အကြောင်းကိုလေးပြပါပါမယ်အဲအခုဆိုခဲ့အေးအောင်မှာဆိုခဲ့အာခံယူရှင်းမတူရဲ့ အိမ်ထောင်ရေးဖိတ်ခရဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲအခုဆိုပဲအဲဒီအိမ်အိမ်မှာပဲဒီလူမှုရေးဒီဆက်လုံးတွေဖို့ဆိုပဲအိမ်မှာနေလို့မရရဲ့ဆိုလို့အိမ်အောင်ဆိုပဲအားလုံးအဲအထုပ်တီးနဲ့ဆင်းပြီးလုပ်နေရည်တဖို့ပါဒီအခုချိန်မှာဆိုရင်ပင်ဖြစ်နေပါတယ်ဒီကေနောက်နောက်လေးတို့ဒီပိုင်မျိုးပါအေးအောင်ပိုင်လေးတို့အေးအောင်ဒီအမျိုးကြီးပေါ်ပေါက်လာဖို့လဲအရေးကြီးပါရဲ့အာအရေးကြီးပါရဲ့အားနဲ့ကြောင့်အာရေဒီ ရခိုင်ဇာကိုပဲတိဆောက်တိဆောက်ပင်ညာရေးနဲ့တိဆောက်ပါဘူးနိုင်ငံတကူတိဆောက်ဒီရေကီပါရေးစာနေရာကြောင်းပဲမစိုးရေကီပါရဲ့အာရန်နေကြောင်းဒီမှာဆိုကလေးဆိုရခိုင်တော်ရောပိုင်ဆိုင်ရဲ့လို့သူမဆိုလလဆန်တော့ခုနိုင်ရနေရာတခုဆိုတာလေတော့အာနေရာအနှံ့ပြမှာလေတော့လိုကတ်တွေပါလို့လိုလိုအပ်တယ် လိုအပ်တဲ့အတွက်နဲ့အာဒီအဓိကပညာရေးကိုဦးစားပေးလို့စာသင်ကျောင်းတိဖြစ်ပေါ်လာရေးအလုံးပညာရေးဖောင်ဒေးရှင်းတိဖြစ်ပေါ်လာရေးကိုဦးစားပေးလို့ဦးစားပေးရင်းနဲ့ကိုယ်နိုင်ငံကိုယ်လူမျိုးအတွက်စ조사ပြီးတိဆောက်ကြပါစို့လို့တိုက်တွန်းလိုပါတယ်ကျေးဇူးတောင်းပါတယ်ဒါမှဟုတ်ပါတယ်2019ဟုတ်ပါရဲ့ဆရာ2019 2020 ပညာသင်တဲ့ကပဲစလို့အေးခုချိန်ထိနောက်ကအများမဟုတ်ကလေးတို့လာစင်တသုံးတသုံးနဲ့မန်ပါဝင်ထက်ကတဲ့မိဘပြည်သူအပေါင်းကိုလည်းတို့ရဲအေးအောင်အေးနေရာကနေပြီးကအာအထူးပန်ကျေးဇူးတင်ရှိပါကြောင်းရေပြောကြလိုပါရဲ့။နေနောက်နောက်ဟုတ်ပါရဲ့။အဖယားဟုတ်ပါတယ်။ အရခမီဒီယာကိုခရစ်ရှုငယ်တဲ့ပရိသတ်တိအီယောင်ခံမာရီကိုစေတနာနဲ့လူဆောင်ခဲ့တဲ့ကွန်မတီတက်လာပါတယ်အေဖုန်နံပါတ်ကိုလည်းရှာရှာထည့်ပြပါမယ်ဒီကအီယောင်ခံမာရီ Facebook ကတော့ခရခိုင်ပိုင်အီအားလုံးတော်ဆင်ကားရှိကနှလုံးပေါက်သွေးထိုးရာရှာငါတဲ့ရောက်ဒီပြီးခောက်ခွေငါတဲ့ခေါမိုင်းရှာမှာရာကောက်လုံးတော်ဆင်ကားရိပါတစားဒီပါအီယောင်ခံမာရီဆိုပြီး Facebook မှာ right လိုက်ဆိုနေအီယောင်ခံမာရီ Facebook ပေါ်လာပါတယ်ဖုန်နံပါတ်ကိုလည်းတော့ အဲ live phone လို့အပြိမှာ editing လုပ်ပြီးခဲ့ပြန်လို့ထည့်ပြပါမယ်လို့အဲဆာမရေကမှာစာရှိတော့မှာပါနောက်ဆုံးအနေနဲ့နောက်ဆုံးအနေနဲ့မှာရှင်အားတို့ခါဒီကိုရိုရခိုင်တမျိုးသောလုံးအရခိုင်ပြည်မှာရခိုင်တမျိုးသောလုံးကိုကြမာကိုကိုဖန်တီးခွင့်မရရရဲ့နီးကိုမရောက်တဲ့ စာတစ်ခုကိုလည်းသူတိတိကျကျစိတ်ရည်အရှင်တွေကိုလည်းသူမှန်လို့မရရဲ့အတွက်နဲ့ကြောင့်အေပိပညာရေးတိပညာရေးဖောင်ဒေးရှင်းတိအာအေဖက်ကအာဒွါယာဝရီဒညဝရီဖက်ကအခက်ခဲကိုဒွါယာဝရီဖက်ကကုညီရှင်းအဲဒွါယာဝရီဖက်ကအခက်ခဲကိုဒညဝရီဖက်ကကုညီရှင်းဆိုရင်ဟိုရေးလန်းစဉ်ဒီကတော့ခါအာဒီကိုကျမကိုကိုဖန်တီးခွင့်မရမရသည့်တရွေ့အေ ဒီပိုင်မျိုးအခက်အခဲတရားတော့ရှိနေပါဖို့ဒါနဲ့ကြောင့်အားလုံးသူဆွဆွတမန်နဲ့ညီညီညွတ်ညွတ်နဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့ဆိုပဲကိုမျိုးစတီလည်းတို့တချိန်ကာလမှာနိုင်ငံတစ်ခုထီထောင်ဖို့ဆိုကြလေတို့အားလုံးဟိုတဲ့ဝမ်းစာပညာရေးဝမ်းစာပြည့်ရဲ့အရှိတိအမျိုးကောင်းသောမျိုးကောင်းသမီးတီပေါ်ထွက်လာရေးကိုဝိုင်းဝန်းလှုပ်ဆောင်ကြပါလို့ပြောကြရင်းနဲ့ဒီကုန်းချုပ်ပါတယ် ကျေးဇူးတော်ဗရေဆရာမအမတေမအဲကောင်းရစ်စကားမေတ္တာဇရာစကားဒီနဒိညာဝတီအခခေကိုရမဝတီဒွာရဝတီကကုညီဒွာရဝတီရမဝေအခခေကိုဒိညာဝတီကကုညီဆိုဝတီလေးတဲ့ဝတီဆိုင်တဲ့ဝတီခနဲ့တဲ့ဇာလူကဇာတုတ်ပေါင်းတင်မဲ့စေတာမို့ဝတီသအရှောင်းရှောင်းရှိုက်ရှိုက်ခေါင်ခေါင်အီအီအတူအမြတယောက်ဖိရန်ကိုတယောက်ကောက်ွယ်ပြီးကုညီခဲ့ပါလို့ဆရာမကြီးတကားဆိုအမတေမ Mwemrepige amatemale lizabo kompari. Kuni sarama iyo khamari sauk sauk thare ashe 39ယောက်ဤဘဝကံတမအရှိ39ယောက်ဤအနာကဲဆိုတာဤအောင်လာထက်မှာရှိရပိုင်ဤအောင်ကိုရှိုက်တယ်ပိုင်အရှိ39ယောက်ကိုရှိုက်တယ်ပိုင်စေတဲ့ဖြေခဲ့ဖို့စနိုက်တိုင်းနဲ့စနိုက်ဟောင်းအရှိ39ယောက်ဤဘဝကံတမဆိုတာအခုအရခမီဒီယာကိုပြစ်မှုငက်တွေရခိုင်တမျိုးသလုံးဤလာထက်မှာရှိပါတယ် သူရပိုင်အရှိတီအနာကတားလှန်ကိုပညာရေးအတွက်ကိုထောက်ဘရီကတဲနိုင်အစီတပြနိုင်နိုင်တမဲနိုင်နိုင်တရနိုင်နိုင်ရောက်ရှိနေတဲ့နိုင်ငံတိကပါဝါလှူဒန်းခဲ့ပါဘူးလို့ကျွန်တော်ကလည်းလက်ဆောင်လေးစားစွာနဲ့တိုက်တွန်းပါတယ်။အီယုံခမ်မာရီဖိုင်မာတာထရေဆာဆိုပြီးကဘာမှာနိုဘယ်ဆုရရှိနိုင်ခဲ့ရခိုင်အမျိုးသမီးတွေကအီယုံခမ်မာရီဖိုင်အမန်ခမ်မာရီဖိုင်အမင်းခမ်မာရီဖိုင်ခမ်မာရီဘောင်မြောင်ရစွာ ပေါ်ထွက်နိုင်ပါသည်လို့အင်နာကထူတောင်းပါတယ်ရခိုင်တမျိုးသားလုံးတွေကျွန်တော်တို့တွေအောက်ကျနေသွားမဟုတ်ပါကျွန်တော်တို့တွေနောက်ကျနေသွားဖိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ခိုက်မှာရောက်ပြီးမှကျွန်တော်တို့နောက်ကျရဖို့ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့ညံစွာဖိုက်ပါတယ်လူမျိုးတိကခရစ်တန်လဲတို့ကေကျွန်တော်တို့ကနောက်မကျဖို့အတွက်ခရစ်စင်လန်တို့ရဖို့မဟုတ်ပါလားယေရတော့နာအာရခမီဒီယာကိုပြည်သူတွေပရိသတ်တွေကိုလေတယ်လီဖုန်းနံပါတ်ကိုလေထိပ်ပြပါမယ်တိရောက်ခံမာတွေကို direct ဆက်သွယ်ဆောင်ရဲဆိုလို့တော့အဲလိုတစ်ခေါက်ပြောပါမယ် သူများကိုရှိုက်ကိုသုံးနိုင်သုံးနိုင်သုံးတိုက်သုံးပါခေါင်းဆိုင်မှာလည်းရန်လို့ဖြစ်ပြပါမယ်ပရိုဂရမ်နဲ့ဒီနေ့အရခမီဒီယာအင်တာဗျူးအစီအစဉ်ကိုအေပိုင်အမတဲမကိုဂျိုးဆွဲအနိုင်နာခံပြီးကနောက်ဆုံးဆရာမပရိုလက်ဆိုထင်မှာကျွန်တော်မဆိုင်မကောင်းဖိုင်လာရမိသားစုအိမ်ထောင်ရေးဘဝတိကိုတောင်မှဆွဲလွှဲပြီးကအထောက်တက်အဝဲအခြေကိုတခုနဲ့ဆောက်လာပြီးကပရာဟိတရခိုင် အရှိတိကိုပညာရေးအတွက်ကိုဆိုဖို့ကေစီဖို့ဆိုပြီးမိမိဘဝကိုဖောင်းနိုင်လိုက်ဝဲရီတက်တီဗီပေါ်လျောင်းရခိုင်အမျိုးပါတီဆွဲရီရခိုင်အမျိုးပါတီရန်တော်မလောက်တဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ရတော့ကျွန်တော်လေးအင်နေရာကအီအောင်ခံမာရီကိုလေစားစွာကင်တိုရန်နဲ့ကျွန်တော်တို့အရခမီဒီယာအင်တာဗျူးအစီဒီလောက်နဲ့အီအောင်နေငုံရှုံခဲ့ပါမယ် တီအောင်နဲ့တကွကျောက်ကရှိသည့်ကျွန်တော်တို့မသိရရခိုင်ပြည်တနင်တနင်မှာနောက်ထပ်စိုက်ပြီးရှောင်ရှိသည့်ပညာမပေါနိုင်မင်းနဲ့ဘလောက်ထိကျယ်ရှိနေခဲ့သလဲအရာအခရအခရရှိသည့်ဇလောက်ထိပညာဆောင်ဖောင်းကနေပြီးပိုက်ပေါင်အနေရလေရပိုက်စွာတိကိုလေတော့စာပွေထုတ်ပြခဲ့ပါအရခမီဒီယာကိုဆက်သွယ်ပါလို့ profile နဲ့ငုံဆော့ပါရရခိုင်တမျိုးသားလုံးကျဲမှာရှန့်တာ PN တွေကောင်းခဲ့ပါစီရခိုင်တမျိုးသားလုံးခိုက်ပညာတက်ခဲ့ပါစီ Okay. Marolio, Maro sen saldi, ölme dostlarına.